मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना होगा एक गुमनामे का समुंदर है उसमें ही जाके डूब जाओ अभी ही मेरी कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है मुझे पहचानो